हेलो फ्रेंड्स मैं गौरव रावत और आज का मेरा टॉपिक है how to earn money online without investment जी हाँ आपने सही सुना बिना पैसे लगाए आप YouTube की वीडियो देख के पैसे कैसे कमा सकते हैं जी इसके लिए आपको कोई महंगे उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी बस आपको उसके लिए चाहिए एक एंड्रॉइड फोन किया जो आजकल हर किसी के पास होता है आप अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाके हर मनी वीडियो टाइप कीजिए मेरे सर्चेस में है तो मैं उसे तो क्लिक करता हूँ देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आप वहाँ पे इंस्टॉल करके अपनी आई रजिस्टर कीजिए मैंने रजिस्टर की और जैसे कि आप देख रहे हैं आपको दो डॉलर रजिस्टर करने के लिए किए गए हैं अब इसके बाद आप ऑन पे क्लिक कीजिए ऑन पे क्लिक करके आपके पास एक टास्क आएगा वीडियो देखने का उसमें लिखा है आपको मिनिमम 43 सेकंड वीडियो देखनी है और वो उसके बदले आपको पॉइंट वन डॉलर देगा तो आप वॉच पे क्लिक जी हाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए ये देखिए आपको पॉइंट वन है आपका total two point one dollar हो चुका है फ्री द्वारा खरीद के वॉच ये आप एक्स के लिए आप यहाँ देख लीजिए हमने दो वीडियो देखी और दो पॉइंट टू डॉलर अर्न किया अब आप पेमेंट की बारी आप यहाँ पे आइए और पेमेंट पे देखिए पेमेंट आपको यहाँ पे बहुत सारे मेथड मिलेगी पेमेंट आउट करने पेपर मास्टर कार्ड बिटकॉइन तो आप ये बजट के लिए मिनिमम फोर्टी डॉलर आप कर सकते हैं उससे पहले नहीं तो आपको कम से कम फोर्टी डॉलर अपना करना पड़ेगा thanks for watching my video thanks